Բարև ձեզ։ Ուրեմն եկեք ուսումնասիրենք այս կոդը։ Ինչ է ստեղ կատարվում։ Ուրեմն կոդը, ինչպես գիտենք, աշխատում է ուրեմն քայլ առ քայլ վերևից ներքև, չէ՞։ Այսինքն սկզբից կաշխատի այս այս կոդը, այս տողը, որին կվերագրի parure-ին, parure տեքստը այս փոփոխականին կամ այս անունին Կոնստանտին, սևակը last name Կոնստանտին, parure սևակ name Կոնստանտին, հետո կստեղծվի մի հատ ֆունկցիա, որի մենք կանչենք այս տողում 2-ով եւ 4-ով, 2-ը գնում այս x-ի մեջ համտնում, 4-ը գնում y-ի մեջ համտնում, հետո ֆանկի մեջ էլի մենք հայլ առ քայլ տող առ տող աշխատացնում ենք, հետո վերադարձում ենք իր արդյունքը, որը իհարկե վերագրվում է այս result const-ի մեջ եւ հետո ուրեմն տպում ենք այդ պատասխանը, որը կլինի, ինչքան գիտեմ, 12, հա։ Ուհ։ Okay, այսքանը կարծում եմ բարձր է, չէ՞։ Այսինքն մի բանը, որ ստեղ ակնհայտ է, դա նաև որ ամեն տողը, երբ որ աշխատում է, կարող է ենթադրել, որ նախորդ տողը արդեն ավարտվել է աշխատել, չէ՞։ Այսինքն ինչ է ստացվում, որ սկզբից սա է աշխատում, հետո սա է աշխատում, հետո սա է աշխատում։ Այսինքն այս տողը կարող է ենթադրի, որ այս տողը արդեն աշխատել է դրա համար հանգիստ սրտով ինքը կարող է last name-ը օգտագործել, որտեղ արդեն գիտի, որ last name-ը արդեն ստեղծվել է եւ վերագրվել է սևակ տեքստին, չէ՞։ Okay, այս մասը եկեք հանենք մի վարքյան։ Այսինքն ինչ է ստացվում, որ հիմնականում երբ որ մենք կոդ ենք գրում, մեր կոդը տենց քայլ առ քայլ իրար հետևից աշխատում է։ Այդ տիպի կոդը, որը ենթադրում է, որ նախորդ տողը արդեն ավարտվել է եւ հետո ինքն է աշխատում, այդ տիպի կոդը կոչվում է synchronous code, okay, synchronous։ Synchronous նշանակում է այդպես, տենց իրար հետևից ամենը աշխատում է։ Բայց գոյություն նաև ունի asynchronous code։ Asynchronous code-ը դա այն կոդն է, որը չի կարող այդ այդ ենթադրությունը կատարել։ Այսինքն ինչ նկատի ունեմ։ Եկեք ուսումնասիրենք։ Ուրեմն եկեք ուրեմն այս ֆունկցիան դարձնենք asynchronous։ Ինչպես դա կարող ենք անենք։ Այսպես, նայեք, set timeout։ Սա ուղղակի մի օրինակ է, թե ինչպես կարելի է սա անել։ Փոխանցում եք մի հատ ֆունկցիա եւ 1000 millisecond։ Եվ սա ուրեմն վերցնում ենք եւ դնում ենք ստեղ։ Այսպես։ Ամ այսինքն ինչ է ստացվում, որ set timeout-ը նշանակում է, որ փոխանցում ենք մի հատ ֆունկցիա, որը պատրաստ կլինի աշխատել 1 վայրկյան հետո, այսինքն 1000 միլիսեկունդ հետո այդ ժամանակ, եթե ոչ մի ուրիշ JavaScript չի աշխատում, ուրեմն browser-ը կաշխատացնի այս մեր ֆունկցիային եւ ուրեմն այս վերջին տողը կհաշվարկվի։ Հիմա ինչ կլինի, եթե այս կոդը աշխատացնենք։ Եկեք տեսնենք։ Ինչպես տեսնում եք, 12 չենք տեսնում։ Ինչու՞, որովհետև երբ որ մենք այս այս տողը աշխատացնում ենք, մենք ենթադրում ենք, որ այս տողը աշխատել է, չէ՞։ Ու իրոք աշխատել է։ Բայց խնդիրը ինչու՞մ է, երբ որ մենք ուրեմն մտնում ենք այս ֆունկցիայի մեջ եւ աշխատացնում ենք այս տողը, հետո այս տողը, հետո այս տողը, այս տողը ընդհանրապես ասում է, որ այս ֆունկցիան պետք է աշխատի հա, մի վարքյան հետո։ Ինքը իրեն չի աշխատացնում։ Հետևաբար մենք ոչ մի բան հետ չենք ստանում եւ բացի դրանից իհարկե այս ֆունկցիան ինքը ոչ մի բան չի վերադարձնում այ վերադարձնում է այս return-ը այս ներքին ֆունկցիան է անում okay իսկ միգուցե sense անենք եկեք իսկ եթե sense գնենք ինչ կլիներ սա էլ չի աշխատի էլի որովհետեւ երբ որ մենք հասնում ենք այս տողին set timeout-ը բացի նրանից որ իրականում set timeout-ը այդպես չի աշխատում set timeout-ը իրականում վերադարձնում է մի հատ թիվ որով կարելի է ուրեմն իր այս ֆունկցիան, որը մենք ասել ենք աշխատացրու մի վարքան հետո, այդ կարող ենք չեղարկենք։ Այսինքն clear timeout-ին կարող ենք փոխանցենք իր արդյունքը, այդ թիվը, որ ինքը վերադառնում է, եւ այս ֆունկցիան չի աշխատի։ Այսինքն դա էլ կա, բայց նույնիսկ եթե տես չաշխատեր, ինքը հիմա այս պահին չգիտի իր արդյունքը, որտեվ այս ֆունկցիան հիմա չի աշխատել, ինքը կաշխատի 1 վայրկյան հետո, դենց որ ինչ վերադարձնի։ Դրա համար տենց էլ չի լինի ու ուրեմն մենք կանգնում ենք մի հատ էլեմենտար փաստի առաջ, բայց ինչպես կարող ենք օրինակ իմանանք այս ֆունկցիային, երբ որ մենք կանչում ենք 2-ով եւ 4-ով, իր հաշվարկման արդյունքը։ Նայեք ինչ կարող ենք անենք։ Քանց թե ուղակի ենթադրենք, որ ինքը դա կվերադարձնի, որը կլիներ synchronous օպերացիա։ Դրա տեղը մենք կարող ենք անենք հետեւյալը։ Նայեք ստեղ։ Մենք կարող ենք փոխանցենք մի հատ ֆունկցիա, այսպես, որը կստանա պատասխանը։ Եվ ստեղ արդեն մենք կարող ենք ուրեմն տպենք պատասխանը։ Այսինքն ինչ է ստացվում, որ այս ֆունկցիան կգնա կմտնի i ստեղ։ Անունը այդ ֆունկցիայի կամ այդ փոփոխականի, որը կընդունի այս ֆունկցիան իր մեջ, մենք կդնենք callback։ Callback նշանակում է հետ կանչիր։ Այսինքն միտքը ինչու՞մ է, որ մենք այս ֆունկցիային երբ որ կանչում ենք, ասում ենք args 2-ը եւ 4-ը Երբ որ դու ավարտես քո հաշվարկները անելը, կանչիր այս ֆունկցիային։ Այսինքն հետ կանչիր callback, այս callback ֆունկցիային կանչիր արդյունքով։ Այսինքն մենք ինչ կարող ենք անենք։ Հիմա այս callback-ին մենք կանչենք իր պատասխանով։ Այսպես։ Եվ հիմա եթե աշխատացնենք, մի թեթև սպասում ենք, ինչի մի թեթև սպասեցինք, որտեղ մի բացի նրանից, որ մի քիչ ժամանակ է տևում միջև JS fiddle-ը ոչ խոդի է գցում մեր կոդը, եւս 1 վայրկյան պետք է սպասենք, միջև այս ֆունկցիան ավարտեր իր իր գործը, չէ՞։ Հետևաբար մենք այդ 1 վայրկյանն է սպասեցինք եւ նոր ուրեմն այս մեր ֆունկցիան կանչվեց այստեղից պատասխանով, որը մենք ուրեմն նկարեցինք էկրանի վրա, այսպես։ Այսինքն, միտքը ինչու է, որ եթե մենք որևէ ֆունկցիա ունենք, որը աշխատում է asynchronous ձևով, այսինքն որի արդյունքը ավարտը կարելի ասել կլինի ոչ թե ամիջապես, ոչ թե մի տող աշխատեց, վերջին հավարտվեց, անցանք հաջորդ տողին, այլ իր ավարտը կգա ինչ որ մի պահ ապագայում, օրինակ set timeout-ի միջոցով։ Այդ ժամանակ մենք կարող ենք ուրեմն փոխանցենք մի հատ ֆունկցիա կամ callback, հա, հետ կանչվող ֆունկցիա, այսպես ասած, որը կկանչվի այն ժամանակ, երբ որ ֆունկցիան իր գործը ավարտի։ Այդքան բան, այսինքն callback-ը ընդամենը մի հատ ֆունկցիա է, ում մենք փոխանցում ենք ինչ որ ուրիշ ֆունկցիային, որը աշխատում է asynchronous միջոցով, եւ երբ որ այդ asynchronous ֆունկցիան իր գործողությունը ավարտում է, կանչում է մեր callback ֆունկցիային, որպեսզի մենք ստանանք իր արդյունքը։ Այդքան բան։ Բացի callback-ներից կա երկրորդ մոտեցում, թե ինչպես մենք կարող ենք իմանալ, երբ ֆունկցիան ավարտվեց Եվ ուրեմն իհարկե ստացանք իր արդյունքը, նու asynchronous ֆունկցիան։ Դա օգտագործելով promise։ Promise նշանակում է խոստում։ Միտքը ինչու է, որ երբ որ մենք կանչում ենք ինչ-որ մի asynchronous ֆունկցիային, նա մեզ կարող է վերադարձնել խոստում։ Այսինքն ֆունկցիան ոնց որ կոպիտ ասած մեզ ասում է խոսք եմ տալիս ինչ որ մի բա կավարտեմ։ Եվ ինչ որ մի բա, երբ որ նա կատարում է իր խոստումը, մենք իմանում ենք դրա մասին։ Okay։ Հիմա ինչպես կարելի է այդ իմ ասածը ոնց որ իրականում կոդավորել, հա։ Նայեք ստեղ, ուրեմն promise-ը ինքը function constructor է։ Մենք գիտենք ինչպես կարելի է իրեն օգտագործել, ուրեմն ստեղ կանչում ենք new promise, այսպես, եւ իհարկե կանչում ենք իրան, այսպես։ Այսինքն այդքան բան։ Հիմա ինքը իր constructor-ի մեջ ընդունում է մի հատ ֆունկցիա, որին մենք կփոխանցենք, այսպես, այսպես Եվ ինքը ինչ է անում։ Ինքը կանչում է այս ֆունկցիային եւ փոխանցում է այս ֆունկցիային երկու արժեք։ Ուրեմն resolve, reject, որոնք որ նաեւ ֆունկցիաներ են։ Okay, մի հատ էլ ուսումնասիրենք։ Promise-ը function constructor է։ Եթե հիշում եք, function constructor-ը իրականում վերջում վերադարձնում է մի հատ object, չէ՞։ Նենց որ կանչելով new promise, իրականում մենք կստանանք մի հատ նոր object իրեն փոխանցում ենք, երբ որ իրեն կառուցում ենք այդ օբյեկտը, հա, կոպիտ ասած, իրեն փոխանցում ենք մի հատ ֆունկցիա։ Այդ ֆունկցիային այդ promise-ը իր ներքին կոդից կկանչի եւ կփոխանցի իրեն երկու հատ ֆունկցիա՝ resolve եւ reject։ Հիմա մենք այս կոդը վերցնում ենք եւ դնում ենք իր մեջ, այսպես։ Եվ ստեղ ոչ թե կոչում ենք callback, այս callback-ի այս գործողությունները արդեն հանում ենք, իր callback չենք օգտագործում, որտեղ հիմա օգտագործում ենք promise։ Մենք ստեղ կանչում ենք resolve, այսպես։ Եվ իհարկե այս promise-ին մենք պետք է վերադարձնենք, չէ՞, դենց որ մենք ասում ենք return, այսպես։ Okay։ Ուրեմն ինչ է կատարվում ստեղ։ Մենք ուրեմն կանչում ենք այս ֆունկցիային, փոխանցում ենք 2 եւ 4, 2-ը գնում է ստեղ, 4-ը գնում է ստեղ այս կոդերը իրար հետևից աշխատում են, այսինքն 3, հետո 4, հետո 5, չէ, աշխատացրեցինք։ Եվ ամիջապես վերադարձնում ենք new, նու, new promise-ի արդյունքը մի հատ նոր object է, չէ, մի հատ նոր promise է, մի հատ նոր խոստում է։ Okay, այսինքն ստեղ մենք կարող ենք վերագրենք այդ վերադարձած promise-ին, հենց որտեղ կարող ենք ասենք, ասենք const promise, օրինակ, չէ՞։ Այսինքն այս ֆունկցիային, երբ որ մենք կանչում ենք, իբքը մեզ վերադարձնում է մի հատ խոստում, Հետո, երբ որ մենք կանչում ենք այս new promise-ին, իր իրեն փոխանցում ենք մի հատ ֆունկցիա, որը կընդունի երկու փոփոխական, երկու արժեք, resolve եւ reject, երկուսն էլ ֆունկցիաներ են։ Ուսում ուշադրություն դարձրեք resolve-ի վրա այս պահին։ Resolve-ը դա այն ֆունկցիան է, որին մենք պետք է այստեղ կանչենք, երբ որ մեր asynchronous օպերացիան ավարտվի։ Նույն ձևի ոնց որ մենք callback-ն ենք կանչում, Նույն ձևի ուղղակի էստեղ ըստ callback կանչենք, էս resolve ֆունկցիան ենք կանչում։ Այդքան բան։ Եվ ստեղ ուրեմն մենք ստացանք promising, չէ՞։ Okay, բայց լավ, այս խոստումը հասկացանք, բայց ինչպես կարող ենք իմանանք, երբ է այդ այդ խոստումը կատարվել։ Այսպես, նայեք։ Անում ենք promise, դա then, then նշանակում է հետո։ Այսինքն մենք երբ որ ինչ որ մեկը ձեզ խոստում է տալիս, ասում եք հետո ինչ եղավ ձեր խոստումը, չէ՞։ Երբ կատարվեց, կատարվեց։ Դա then-ն է, հա, հետո։ Եվ փոխանցում ենք իրան մի հատ ֆունկցիա, որը ընդունում է պատասխանը։ Եվ ստեղ մենք կարող ենք անենք alert result։ Այսինքն ինչ է ստացվում։ Սա շատ բաներով իրականում բավականին նման է callback-ին։ Ուղղակի մոտեցումն է մի քիչ ուրիշ։ Միտքը ինչու՞մ է։ Էլի, ուրեմն, երբ որ մենք կանչում ենք ֆունկցիային, այս ամենը աշխատում է, սա վերադարձնում է մի հատ նոր խոստում, promise, մի հատ նոր promise object, որը որին մենք ուրեմն վերագրում ենք այս այս փոփոխականի մեջ, չէ՞։ Այս անպայման չի promise գրեիք, այստեղ կա եկեք գրեք Պողոս, Պողոս, միշտավեցում Պողոս, հետո Պողոսին անում ենք then։ Այսինքն, երբ որ մենք այս խոստումը ստանում ենք, այս promise-ը ստանում ենք, հետո ասում ենք promise ջան, հետո երբ որ ավարտվի կարողա կանչես այս ֆունկցիային։ Եվ ինքը իրոք, երբ որ ուրեմն ավարտվում է, այսինքն երբ որ այս resolve-ը կանչվում է, Այս ֆունկցիան կանչվում է և n պատասխանը, որ մենք փոխանցում ենք ստեղ, գալիս է, մտնում է այստեղ, okay։ Okay, այսինքն ինչ է ստացվում, որ մենք հիմա ունենք մի հատ երկրորդ մոտեցում, բացի callback-ից, թե ինչպես մենք կարող ենք իմանանք, երբ ինչ-որ մի ֆունկցիա, որը անմիջապես չի ավարտվում, այսինքն synchronous ձևով չի աշխատում, այլ կավարտվի ինչ որ մի պահ ապագայում, ինչ որ անհայտ պահ ապագայում։ Մենք չգիտենք ինչքան կարողա տևի։ Կարողա տևի 1 վայրկյան, կարողա տևի, չգիտեմ, մի քանի րոպե միգուցե։ Բայց երբ որ նա ավարտվի, մենք ուզում ենք իմանանք, երկու մոտեցում կա, կա callback, երբ որ մենք փոխանցում ենք մի հատ ֆունկցիա եւ ասում ենք ապագայում երբ որ ավարտես, կանչիր այս ֆունկցիային։ Եվ կա promise, որտեղ որ ֆունկցիան ինքը մեզ վերադարձնում է մի հատ promise կամ խոստում object, որը ունի տարբեր ֆունկցիաներ, որից այս պահին մենակ then-ն, then-ն ենք ուսումնասիրել, որին մենք կարող ենք փոխանցենք ինչ-որ ֆունկցիա, որը կկանչվի այն ժամանակ, երբ որ այդ խոստումը կատարվի։ Շատ բարձ։ Ապագա վիդեոներում մենք ավելի շատ կխորանանք այս promise-ների մեջ, բայց հույսով այս քանը մոտավորապես հասկացա, հույսով եմ բարձր։ Շուտով կհանդիպենք։ Хорошо.